السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه صوفي شانيل اليوم ان شاء الله مع الحلو غادي نشارك معكم واحد التورته نتاع عيد الميلاد او layer cake اللي كتجي رائعه بمكونات بساط طريقه بسيطه غادي نشارك معكم جميع التفاصيل الكريمه اللي درتها الحشو ديال جوز الهند كذلك الكناش وكذلك الجينواز نتمنى انكم تبقاو حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا جميع المراحل اللي غادي تكون بسيطه بزاف بواحد المكونات اللي كيف ما قلت لكم ساهلين وكذلك الحويجات اللي خدمت بهم يعني ماشي شي حاجه لي بروفيسيونيل ولكن كتعطيك واحد النتيجه اللي كتكون رائعه نتمنى انكم تشاركوا مع الفيديو مع الاحباب ومع الاصحاب الى عجبكم واللي كيشوف اول مره القناه ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم ونخليكم مباشره مع المقادير ونتمنى لكم فرجه ممتعه كنرحب بكم مجددا ودابا كنمشيو مباشره كيف ما قلنا المقادير اول حاجه غنبدا بها هي لا جينواز لا جينواز ديالي غادي تكون جوج د المرات يعني المقادير غيتعاودوا اربعه ديال البيضات الا كانوا كبار اولا خمسه صغيورين 95 عفوا غرام ديال الدقيق 100 غرام ديال السكر و30 غرام ديال الكاكاو والقليل من الملح هنا كمرحله اولى غادي نفصل البياض عن الصفار وغادي نخدم كل واحد بوحدو اما بالنسبه للجنوة الثانيه غادي نخدم البياض والصفار في نفس الوقت يعني نفس الطريقه غير شنو هي البياض والصفار غادي نطربهم بجوج هنا خديت قليل من الملح اللي ضفتو للصفار ديال البيض ونخدمو بهاد الطريقه غير بلافوي باليد غنخليه جانبا وغادي نمشي نطلع البياض نتاعنا كيف ما قلت لكم الجنوة الثانيه غادي نخدمها البياض والصفار مره واحده وان شاء الله غادي في الفيديو غادي نوريكم يعني النتيجه ديال كل وحده يعني كما بغيتو نتوما تخدموها تخدموها هنايا درت البياض اللي غادي نطلعو مع القليل من الملح غنطلعو جيدا وغادي نبقى نزيد السكر بالتدريج نتمنى انكم تبقاو حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا كاع المراحل هنا كيف ما قلت لكم ما غاديش تحتاجوا واحد الاليات اللي هي بروفيسيونيل اولا ديال المحترفين واحد الحويجات اللي عندك في الدار وغادي تعطيك واحد النتيجه رائعه هنايا كيف ما تشوفوا غادي نطلع جيدا البياض حتى يولي لنا اللون ديالو ابيض مع اضافه السكر بالتدريج من بعد ما غادي نشوف البياض وصل لي لواحد النتيجه اللي انا باغياها كيف ما شفتوا هنايا راه ما بقاش داير ديك الفقاعات كبيره يعني تجانس شيئا ما وكنبقاو نضيفوا السكر بالتدريج كيف ما شفتوا بعد ما ساليت مع البياض البيض كنضيفوا الصفار اللي كنت موجداتو قبل غادي نخلط الخليط جيدا وغادي نضيفوا اولا نمشي نمزج الدقيق مع الكاكاو هنا كيف ما قلت لكم الجينواز الثانيه غادي نطلع البياض والصفار في مره واحده وغادي نوريكم اخر يعني بعد ما غادي يطيبوا بجوج غادي تشوفوا الفرق بيناتهم يعني تقدروا تستعملوا الطريقه الاولى اولا الطريقه الثانيه هي في الحقيقه غادي يكون تقريبا نفس الشكل وحتى هي بواحد الاختلاف اللي بسيط هنا غادي نمزج الدقيق مع الكاكاو كيف ما قلت لكم هنا مجموع 125 غرام 30 غرام نتاع الكاكاو و95 غرام نتاع الدقيق الابيض إيه، بغيتو ديروها بنكهه الفاني تقدروا تستعملوا 125 غرام كامله نتاع الدقيق الابيض يعني بلا ما تزيدوا الكاكاو وبغيتو ديروها باللون الاسود كتستعملوا الكاكاو 30 غرام بالنسبه لهاد الجينواز كتجي ناجحه 100% ما كتهرسش آه، نهائيا عفوا وما كتفتتش يعني من كتجي ديري لها المونتاج ديالها ومن كتجي ديري الكريمه لداخل ما كتديرلكش نهائيا اولا كتعذبك وحتى في الجوانب كتبقى هكاك مشدوده هنا انا ضفت الدقيق والكاكاو وغادي نضيف راس الملعقه خميره الحلوى تقدروا تضيفوها اولا تستغناو عليها انا كنضيف القليل جدا كنمزج العناصر جيدا وكنوجد المول ديالي اللي غادي ندهنو هنا بالنسبه للمول انا غنشارك معكم الطريقه اللي درتها باش فيها اللي غادي نمونطي يعني ضروري كتستعملوا هاد القضيه الا ما عندكمش المول ديال الكاطو تقدري تستعملي اي حاجه كيف ما قلت لكم في الدار باش انك توجدي الكيكات ديال عيد الميلاد هنا نحاول انني نمزج العناصر جيدا باش ما يبقى ليش داك الدقيق والكاكاو بعد ما غادي نسالي غادي نمشيو مباشره باش غادي نوجدو المول ديالنا بعد ما ساليت الخلط ديالي غادي ناخذ واحد le moule. الا كان عندك نتاع الكيك اللي design او لا layer cake الا ما كاينش كتاخدي واحد الطنجره كيف ما شفتوا انا هنايا خديت طنجره بحيث انني بغيت الحجم ديالها او العلاوه ديالها بها غادي نمونطي هاد الكيك هنايا استعملتها 20 سنتيم القطر ديالها غادي ندخلها في الفرن على 170 درجه مده 20 دقيقه بالنسبه لو غاناش اللي غادي نخدم به اولا نغلف به التورته ديالي استعملت هنا 125 غرام ديال الزبده ضفت عليها عفوا 250 غرام تاع الزبده ضفت عليها علبه نتاع النسلي وكذلك واحد الكيس ديال الفاني بالنسبه للكناش اللي بغى يشوفه بوحدو انا غنخليه لكم في صندوق الوصف اللي كنت déjà خدمت به واحد التورته ديال عيد الميلاد وكيجي رائع ناجح وكيجي آه، تقدري تزيني به التورته ديالك وكذلك كيجي الحشو وكيجي معتبر هنايا غادي نمزج العناصر كيف ما شفتوا جيدا حتى كيولي لنا القوام ديالهم كريمي يعني كتمتزج لنا هذيك الزبده مع نيسلي على هذه الطريقه كيف ما قلت لكم لو غاناش غادي نخليه لكم في صندوق الوصف بالتفصيل يعني بالمقادير والطريقه يعني مفصله في نفس الوقت انا هنايا كنت خديت لا كريم الكريمه السائله وسخنتها وضفتها على الشوكولا نوار بالنسبه للعبار ديال الكريمه والشكلاط خديت 200 مليلتر نتاع الكريمه السائله اللي سخنتها على نار متوسطه بعد ما بدات كتغلى كنت موجده القطع نتاع الشوكولا 200 غرام كذلك اللي وضعتهم في واحد لو بول ودرت عليهم عفوا صبيت عليهم هذيك الكريمه بعد ما كانت سخونه خليتهم جانبا واحد خمسة دقائق وخلطتهم بواحد الفوي في الوسط حتى خرجت لنا اللمعه ديال الشوكولات كنضيفوا العناصر لبعضياتها بحال هذا الشكل وكنمزجهم كنخليهم نغطيهم وكندخلهم للمجمد او للثلاجه يعني غير الفوق حتى كيتماسك لنا القوام ديالهم وكنولي نزين بهم الكيكات ديالنا كان هذا هو الكناش اللي استعملته دابا غادي نمشيو مباشره باش غادي نصايبو الكريمه نتاع جوز الهند اللي كتكون بسيطه هنا اول مرحله كناخذوا جوج ديال الملاعق نتاع البودره نتاع الجيلاتين الا ما عندكش كتقدري تستعملي يعني الورق قطع نتاع الجيلاتين ما يعادل ثلاثة ديال القطع كنضيف عليهم الماء البارد هنا وغادي نخليها جانبا حتى كتمتص لي كاع هذاك الماء كنحتاجو كذلك كاس نتاع جوز الهند اللي يكون ممتلئ كاس ديال العنبه الكبير اولا كاس ونص على حسب الكميه ديال الكريمه كنضيف لهم القليل من الحليب وكنضيفو كذلك السكر ما يعادل 80 غرام اولا 60 غرام على حسب الحلاوه اللي بغيتي بالنسبه للكميه ديال الحليب كتبقى على حسب الكميه ديال جوز الهند اللي درتيها كنحاولوا اننا نميكسيو هذا الخليط جيدا باش يولي لنا واحد العجين اللي يكون شيئا ما رطب كيف ما شفتوا ها هي النتيجه كيكون متجانس وفي نفس الوقت كتحسي بهذيك الحروشه نتاع نتاع جوز الهند هنا غادي ناخذ تقريبا 600 ملل نتاع الكريمه السائله اللي غادي نحاول انني نطلعها مع الخليط اللي وجدته نتاع جوز الهند هنا بعد ما خلطت العناصر جيدا كنضيفوا كذلك جيلاتين من الاحسن انكم دوزوه في ميكرووند باش يولي القوام ديالو سائل هنا غادي نخلط العناصر جيدا وغادي ندخلهم المجمد باش نخليهم يشدوا لنا بردوا وحتى باش انهم يجيونا ساهلين في الخدمه غادي نمشيو دابا مباشره باش نشوفوا بعد ما طابوا لنا لي جينواز ديالنا هنا كانت هذه هي النتيجه كيف ما شفتوا واحد جينواز اللي كيجي اسفنجي ما كيتفتتش نهائيا يعني كيجي ساهل من انك تقسميه وحتى القوام ديالو من غادي تخدموا لو غاناش وغادي تخدموا الكريمه في الوسط ما كيعذبش نهائيا ساهل مكونات بساط انا هنايا درت جوج ديال جوج ديال لي جينوازات وحده درتها صفار عن البياض يعني فصلت الصفار عن البياض والثانيه درتها يعني درت الصفار مع البيض هنا غادي نخليها سخونه وغادي ندوزها بالفيلم اليمونتير كيف ما شفتوا بحال هاد الطريقه وغادي ندخلها للثلاجه من الاحسن باش انها تبقى لكم النتيجه ديالها تجي زوينه وما تفتت لكمش كيف ما غتشوفوا معايا هنا بالنسبه لهاد لي جينواز بزوج اللي كتبري هذيك اللي خدمتها بالبياض مع الصفار اما بالنسبه للاخرى خدمت البياض عزلته على الصفار يعني النتيجه بالنسبه للعلو ديالها او بالنسبه للداخل ديالها وبالنسبه للشكل ديالها يعني انك تقطعيها ولا كيف كيف كتبقى وحده كتبقى بمجرد اللون اللي كيختلف هنا غادي نحاول انني ناخذ هذاك ريسيركل باش انني نقطع الكيكه ديالي تقدروا تقطعوها بالسكين اولا تقدروا تقطعوها بال... بل... بالخيط كذلك هو سهل هنايا حاولت انني نشوف المستوى ديالها قداش وغادي نحاول انني نقسمها في الوسط على هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا هنا هذا هو الشكل ديالها من الداخل كتجي ناجحه 100% واحد اللون ديالها كيجي زوين كذلك كيف ما شفتوا هنايا الاسفنجيه خاويه من الداخل وهشيشه بزاف والحاجه اللي زوينه فيها انها الجوانب ديالها كتحافظ عليهم يعني ما كتفتتش نهائيا كتعاونك في الخدمه كذلك القطعه الثانيه او الجنوه الثانيه غادي نقسمها بنفس الطريقه وغادي تشوفوا حتى هي القوام ديالها او الشكل ديالها الداخلي يعني نفس النتيجه عطاتني كيف ما انك ديري السفر مع البياض كيف ما انك تعزلي السفر على البياض وانا شخصيا نفضل انك تخدمي السفر مع البياض في نفس الوقت هنا كيف ما شفتوا النتيجه كانت وحده كيف كيف كتكون اسفنجيه خفيفه بزاف وهشيشه وفي نفس الوقت ما كتفتتناش من جوانب كتبقى شاده راسها هنا غادي نمشي باش انني نخلي القطع جانبا باش غنوجد لو غاناج وغادي نوجد كاع الحويجات اللي غادي نخدم بهم ونتمنى انكم تبقاو حتى الاخير باش تشوفوا كاع المراحل وكاع لي زاستيس اللي غادي نديرهم في هذه الكيكه باش انها تجيكم سهله المنظر ديالها ناجح وواحد المكونات اللي بساط ودابا غادي نمشيو لعمليه الحشو كيف ما شفتوا انا نفس الطنجره اللي خدمت بها بها غادي نقطع بها غادي نخدم الكريم انا علاش استعملت نفس هاد الطنجره باش انني القطع ديالي ما نقطعهمش اولا الكيكه ما نقطعهاش من الجناب نحافظ لها على ديك الحافه ديالها هنا خديت واحد الكاس ديال الماء اللي وضعت فيه الفاني وغادي نسقي به هاد الكيكه ضروري من هاد المرحله حاولوا انكم تبلوها جيدا وهنا بالنسبه للطنجره وضعت فيها هذاك الفيلم اليمونتير بالنسبه هنا للجانب انا غادي نستعمل اما كريمه ديال الزبده او لا تستعملي نفس هذا الكناش لحقاش فيه الزبده غادي يشد لك يعني يشد الجوانب باش ما تخرج لناش الكريمه اللي غادي نديروها في الوسط على هذا الشكل كيف ما شفتوا هنايا انا الكريمه اللي استعملتها الكناش اللي استعملته اولا الكريمه ديال الزبده اللي غادي تستعملوها في الجانب كتبقى اللون ديالها على حسب شنو غادي ديري على برا انا بالنسبه ليا غادي ندير اللون الاسود يعني الجوانب بغيتهم باللون الاسود باش ما تخرجليش هذا البياض على برا وكيضيع لك هذاك المنظر هنا استعملت في الوسط الكريمه ديال جوز الهند وكنضيف جوز الهند الفوق باش انها تجي ديك اللمسه تاع الحروشيه نتاع جوز الهند كنضيف ثاني طبق طبقه عفوا وكنبلوها كذلك هي بنفس الطريقه وكنتبع نفس المراحل كيف ما شفتوا معايا وانا غنخليكم مع الفيديو الصوره راها واضحه ضروري من هذه القضيه انكم ديروا لونتوراج بواحد الكريمه ديال الزبده اولا لوغاناج اللي كيكون ثقيل بحال هذا الشكل وكتضيفوا الباقي العناصر كيف ما شفتوا بالكريمه الثانيه البيضاء اللي غتجي في الوسط حاولوا ان الكميه تكون مزيانه يعني بزاف باش يجيكم الطبقات باينين يعني ما كتكونش طبقه غير رقيقه على الجينواز حاولت اخر قطعه غادي نخليها الوجه ديالها وحاول انني نبللها بهذه الطريقه وغادي نضيفها على الكيكه ديالنا اولا ال layer cake على هذا الشكل غادي نحاول انني نغلفها جيدا بهذاك لي فيلم اليمونتير وغادي ندخلها المجمد يعني ماشي الثلاجه المجمد باش انها تشد راسها مزيان surtout الا كنتي يعني مزروبه من الاحسن باش انها تجيك الخدمه مزيانه يعني اما الا كنتي ما مزروباش عليها كديريها في الثلاجه يعني الليله كامله وغد ليه كتكملي لها لو مونطاج ديالها هنا بالنسبه للكريمه البيضاء اللي بقات لي غادي نضيف لها جوج ديال الملاعق الكريمه اولا جبن الكريمي غادي نطحنها جيدا وغادي نخليها للتزيين هنا بعد ما خليت الكيكه ديالي او لاير كيك في المجمد دابا غادي نمشيو للمرحله ديال لو غاناج اولا التزيين للكيكه هنايا هذا هو لو غاناش بعد ما بردنا كيف ما شفتوا القوام ديالو كيجي رائع كيجي للتزيين كذلك للحشو وكذلك لتغليف التورتات اي تورته عندك بالنسبه هنايا لهاد لو بلاطو غولون يعني الا ما كانش عندك ماشي بالضروره كتاخدي اي صينيه عندك وكتاخدي واحد القطعه اولا واحد العلبه اللي عندك في الدار كتشديها بهذا الشكل بواحد le scotch وكديريها هنايا خديت واحد le carton واحد القطعه نتاع الكرتون اللي درت عليها le papier في le film alimentaire وغادي نلصقها على هذاك le plateau باش انها تجيني الخدمه سهله هنا كناخذوا الكيك كيف ما شفتوا على هذا الشكل من الاحسن انكم الكيكه فين طيبتوها فين كديروا لها هذا الحشو باش انها تجي مزيانه هنا كيف ما شفتوا داك لو الاسود كيجي على برا ما كيخليناش نهائيا الحشو ديالنا يخرج وكتجي سهله باش انك تغلفيها هنا الا كانت عندكم الكيكه عاليه يعني غير ماشي متساويه كتحاولوا انكم تقلعوا لها هذيك الحافه الفوقانيه تقدري هنايا لو غاناش ديريه باي سباتول عندك بهذه الطريقه الا ما كانش عندك يعني لو غولو اما الا كان عندك تقدري تتبعي معايا الطريقه اللي غادي نديرها هنا كيف ما شفتوا معايا غادي ناخذ واحد الكيس الحلواني وغادي ندوز على الكيكه بهذا الشكل دائريه كتحاولوا انكم تعمروها كاع الجوانب باش انها تجيكم سهله من دوزو spatule. بالنسبه لهذا الكيك كيف ما قلت لكم ت... يعني ماشي بالضروره انه يجي املس من الفوق حيث انني غادي ندير له واحد الشكل ديال جوز الهند داكشي علاش يعني ماشي بالضروره تحاولوا انكم مجرد انها تسغلف وما كيبقاش يبان العجين هنا غادي نحاول انني ندير الكوش الاول او الطبقه الاولى وغادي ندخلها المجمد كتاخذ الشكل ديالها يعني انها تتكثف وتتقنى ومن بعدها كنعاودوا لها الشكل او الطبقه الثانيه عفوا باش تجيكم سهله الخدمه هنا بعد ما دخلت الكيك المجمد دابا غادي نمشيو لمرحله ديال التزيين هنا خديت جوز الهند واحد جوج ديال الحبات او حبه واحده كناخذوا Raffaello بحيث ان عندي ديال جوز الهند وغادي ناخذ كذلك les macarons بجوز الهند الشوكولات الكافي و le caramel هنا كيف ما شفتوا الكيك ديالنا هو هذا بعد ما درت له ثاني طبقه غادي ناخذ الكريمه البيضاء اللي اللي وريتها لكم وكنحاول انني ندير هنا واحد الخيوط على هذا الشكل بالنسبه للكريمه الا ما كانتش باقيه لكم اولا كنتو ما استعملتوش هذه الكريمه ديال جوز الهند تقدروا تستعملوا الشوكولات الابيض اللي كدوزوها بنفس الطريقه حتى هي كيبقى لكم الاختيار اما بالنسبه لهاد الكريمه صدقوني ان المذاق ديالها كيجي رائع وكتجي مختلفه كليا هنا من الاحسن انكم ديروا هاد المرحله قبل ما توضعوا الكريمه البيضاء انا في الحقيقه مشيت مع الخدمه ونسيتها كناخد واحد الفرشاه وكنحاول انني ندوز على الكريمه بهذا الشكل باش انها تعطيني هذيك الجماليه ديال جوز الهند اولا هذيك الخطوط اللي كيكونوا في جوز الهند الا كنتي بطبيعه الحال دايره نفس الشكل ديالي انا غادي نحاول كيف ما شفتوا كاع الجوانب نديرهم نفس الطريقه وغادي نمشيو للمرحله ديال التزيين اللي غادي نشاركها معكم ماشي باش انكم ديروا بحالها ولكن غير كافكار باش تعاونكم الا كنتو دايرين نفس آه، الكيك هنا غادي ناخذ Raffaello اللي دورتها على الجوانب كناخذ هذيك القطعه الكبيره نتاع جوز الهند كذلك نوضع فيها الحبات ديال الشوكولا اللي استعملتهم وكناخذ التزيين كيبقى لكم كيف ما قلت لكم على حساب الشكل اللي بغيتو نتوما هنا بالنسبه لي les macarons خديت ديال le caramel نتاع le café ونتاع جوز الهند كذلك كنضيفو جوز الهند قطع اللي قطعتهم ونضيفهم كذلك في هذا الشكل كان الشكل ديالها هو هذا بعد ما ساليت غادي نحاول انني نوريكم الشكل ديالها من الداخل نتمنى ان هذا الكيك يعجبكم صدقوني واحد الكيك اللي درتوه في النهار ديالو كان هذا هو الشكل ديالها كيف ما شفتوا كتجي الطبقات ديالها رائعين الكيك لداخل كيجي رطيط بزاف كتجي معلكة وفي نفس الوقت رطبه آه، المذاق ديال جوز الهند مع الكاكاو كيجي رائع نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا بلايكات بطبيعه الحال الا عجبتكم المشاركه مع الاحباب ومع الاصحاب باش تكبر القناه واللي كيشوف اول مره القناه بطبيعه الحال الى عجباتو المشاركه تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد هنا غادي نشارك معكم واحد القطعه يعني الرطوبه ديالها والشكل ديالها من الداخل كتجي حقيقه معتبره سهله كيف ما شفتوا مكونات بساط ما كتحتاجش نهائيا مجهود كذلك الاليات اللي خدمت بهم ماشي شي حاجه اللي ضروري ديال الاحترافيه اولا شي آه، ادوات اللي ديال المحترفين اي حاجه عندك في الدار تقدري تستعمليها ولكن كتبقى غير الطريقه كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم وكان هذا هو اخر جزء من هذا الفيديو لقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع فيديو جديد افكار جديده وصفات جديده شهيه طيبه ونهاركم مبروك